binden. Het is een andere manier van kijken. Wij kijken gewoon naar een kaart en wij proberen daar mogelijkheden en kansen in te vinden en wij proberen van bedreigingen om te zetten naar kansen. En de beste manier om groeiland te leren kennen is met de fiets.